ይነጋል ይነጋል ይነጋል ይነጋል። ሁለተኛ ከሀገር ተባረሃል፣ የእምነት ነፃነት አጠ ተሰደሃል። ምንድን ነው የገጠመ ህይወትህ ላይ? ያ ከሆነ አብሽር ቢኸይረ የዱንያ ወልአኽራ በዱንያም በአኼራም ስኬት አይዞ በርታ ላለው ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሉ አላ ረሱልላህ። ዛሬ ጁምዓ ነው አይደል? በእርሳቸው ላይ ሰለዋት ማውረድ ይወደዳል የበለጠ። አላሁመ ሰሊ ወሰሊም አላ ነቢይና መሐመድ። አዳራሹ ውስጥ ስገባ የተሰማኝ ስሜት ቤ ነው ሐቂቃ። እናንተ ደውሓ ውስጥ ነው ያላችሁት። ይህን ጥሪ ግን የጀመረው አንድ ግለሰብ ነው። ከ1400 ዓመት በፊት ጥረቱ ፍሬ አፍርቶ ዛሬ ይህን ያህል ሰው አዳራሽ ውስጥ ተሰብስበናል። ሰሃቦቹ ከአባ ዙሪያ ጨንቋቸው ረፍት ሲያጡ ለየብልغነ ሃዘል አምር ማ በለገ ሌይሉ ወነሃር ተስፋ አትቁረጡ፣ ይሄ ዲን ፀሐይና ብርሃን ከደረሰበት ቀንና ሌሊት ከደረሰበት ይደርሳል ይሉ ነበር ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ዛሬ ሀበሻ ላይ ብንሆን አይገርመኝም ነበር። እዚህ የስደት ሀገር ላይ ይሄን ያህል ሰው ተገኝቷል። አልሐምዱላ ረብል ይሄ ሁሉ ማን ሚዛን ላይ ነው የሚቀመጠው? ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ሰለም አንድ ወጣት ወደ አንድ ሙፍቲ መጣና ሐጅ ለእናት አባት ይደረጋላል አንዱ ነሸጥ አለና የዛሬውን ዑምራ ለነቢዩ ስ ሰለም ነው ማረገው አላቸው። ለሙፍቲው መጥተው በቃ ለእርሳቸው ይሁን ለዋሉልኝ ውለታ ሲል ሙፍቲው ምን አሉት? ለራሳ አድርግ አንተ የምትሰራው ሁሉ እኮ ዙሮ እሳቸው ሚዛን ላይ ነው የሚያርፋሉት። አንተ የማን ውጤት ነህ? የማን ዳአ ውጤት ነው እሱ? የነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ማንኛችን የምንሰራው ስራ ለእኛም ይጻፋል፣ ሁለተኛ ለማን ይጻፋል? አዳሉ ዐለል ኸይሪ ከፋዒሊህ አንድን ስራ ያመላከተ እንደሰራው ሰራው ይጻፍለታል። ግልጽና ነቢዩና ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጥሪያቸውን ሲጀምሩ ቁረይሾች ተጻረሯቸው። በጣም እልህ አስጨራሽ ትግል አሳልፉ። የሚንከባከቧቸው አቡ ጣሊብ መሞታቸውን ሲያዩ ቁረይሾች ሊገሏቸው ወሰኑ። ያኔ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ አቡበክርን ይዘው የሚወዷትን መካን ጥለው ወጡ ወደ መዲና። ታዲያን የወጠው ሲሄዱ ከዓባን በጣም መካን ይወዷት ስለነበር ዞር አሉና ያ መከቱ አንቺ መካ ወይ እነኪ ለአሐቡ ቢላድላሂ ኢለላህ አንቺ እኮ አላህ ዘንድ የተወደድሽ ቦታ ነሽ። ወኢነኪ ለአሐቡ ቢላድላሂ ኢለይ እኔም ዘንድ በጣም የተወደድሽ ነሽ። ለውላ አን ከውመኪ አኽረጁኒ ማ ኸረጅት ህዝቦችሽ እኮ ባያስወጡኝ እነዚህ ባላባቶች ባያሰድዱኝ ኑሮ ጥዬሽ አልወጣ ነበር አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ይሄ ዑስር እንለዋለን። ሀገር ጥሎ መሰደድ፣ ቀይህን ጥለ መሰደድ፣ እምነትን መተግበር አልችል ብለ ሀገር መልቀቅ። አስር ዓመት አለፈ። ዩስሩ መጣ። ምን መጣ? إذا جاء نصر الله والفتح الله كجنك تبوها لا من عمد الله شو نعمت عمد الله كأسر عمت بوها لا مكان بكبر اندزهت الواتي يوتوات ناقر بكبر كفتا وقب كل سنة الله من على شكر قال إذا جاء نصر الله والفتح أنت محمد يا الله دل سيمتا ወልፈትሕ የእሱ መከፈት ሲመጣ ወረአይተ ናስ የድኹሉነ ፊ ዲንላሂ አፍዋጃ ሰዎችንም ወደ እምነታቸው በገፍ ሲገቡ ስትመለከት ዝለል አላላቸው። ፈሰብሕ ጌታህን አጽናው፣ ቢሐምድ ረቢክ ጌታህንም አመስግነው፣ ወስተግፊርሁ መሃርታም ጠይቀው፣ ኢነሁ ካነ ተዋባ እሱ መሃሪ ነው። ከድል በኋላ ሙእሚን ምን ይላል? ጃአ ነስሩላሂ ወልፈትህ። በቀደም ወንድሞቻችን አልሐምዱሊላህ ሲፈቱ የሰጠዋቸው ምክር እሱን የተፈታ ነው በህዝብ ጥረት አይደለም። የተፈታ ነው በህዝብ ጩኸት አይደለም። በማን ነው? አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ። ያኔ ድሉ ሲመጣ ከኛ የሚጠበቀው ምንድን ነው? ፈሰብሕ አላህን ማጽዳት ነው። ስብሓነክ ወቢሐምድክ ቢሐምድ ረቢክ ከዛሳ በጉዞ ላይ ስህተት ሊኖር ይችላል። ወስተግፊርሁ ማርታን ጠይቅ ታግላል። አዎ ግን ወስተግፊርሁ ለምን ነው ሶላት ሰግደን እስትግፋር የምናደርገው? ፐርፌክት ላይሆን ይችላል ሶላቱ ለአላህ ልቅና ማይመጥን ሊሆን ይችላል። እንደጨረስነ እስተግፍሩላህ እስተግፍሩላህ እስተግፍሩላህ። አንድ ትልቅ የዘመናችን ሙፈሲር ይችን አንቀጽ ያነሱና አላህ ይላል ድሉን ከነቢዩ እጅ ወሰደባቸውና ነስሩላህ አለዋል። የአላህ ድል ነው። አንተ ታግለሃል፣ አዎ ለፍተሃል፣ ተሰዳሃል፣ አዎ ሰሃቦቹን አስተምረሃል፣ አደራጅተሃል፣ አዎ መጨረሻ ድሉ ግን የማን ነስሩላህ የአላህ ከአንተ የሚጠበቀው አንተ መሐመድ ጌታህን አጽዳው፣ አመስግነው፣ በጉዞ ላይ ለተፈጠሩ አንዳንድ ክፍተቶች ወስተግፊርሁ መሐርታን ጠይቅ ረሱል ስለ ላ ሰለም መካን ከፍተው ሲገቡ እንደ ሌሎች ጦሮች እየጨፈሩ አልነበረም። ሰሐቢዩ ሐዲሱ ሲናገር ምን ይላል? ግመላቸው ላይ ለአላህ ከመተናነስ የተነሳ ሻኛዋን አንገቷን ግንባራቸው ይነካው ነበር። አንገታቸውን ደፍተው ነበር የገቡት። ጃአ ነስሩላሂ ወልፈት ድሉ መጣ፣ መከፈቱ መጣ። አላህን እያወደሱ ነበር የገቡት። አላኩል ሓል ባዕዳ ዑስርን ይስራ ከአገር ከመባረር በኋላ ምን አለ? ወደ አገር በድል መግባት ሁሌም አለ። አንድ ትልቅ የዘመናችን ፖለቲከኛ ምን ሲል ሰማሁት? ውጭ ሀገር ካሉ ናቸው። ለአመታት እስር ቤት ታስሮ ወጥቶ ከዛ ወደ በትረ ስልጣን የመጣ ሰው ነው እና ፖሊሶቹ አጅበውት ወደ መድረክ ሲያወጡት ዞር ብሎ አያቸውና ምን አለ እነዚህ ፖሊሶች ድሮ እስር ቤት ላይ ፍርድ ቤት ስመላለስ እንዳላመልጥ እጀን ጠፍረው ይጠብቁኝ ነበር አለ። ዛሬ ደግሞ መድረክ ላይ አጅበው ያወጡኛል አለ። ባዕዳ ዑስርን ዩስራ። ዛሬ ይሄ አሸባሪ ብለ ስሙን ያጠፋኸው ምናልባት የሙስሊሞቹ ጉዞ ነገ በክብር ወደ ሜዳው ይመለሳል፣ አትጠራጠሩ። ኢንሻአላህ የቆሎ ዓኢድ عيد القرن لا تحزن من بالكتابات شو من إلى إذا رأيت الصخرة يمتد ويمتد إيه براهو يرزم عينه مالك عطو ستم ملكته فاعلم وقت أن وراءه كرسبها لا رياضا خضراء وارفة الظلال أرنقوا دي مسكال تلاوي هاتقلل رقت أنياهن إلى الله እንዲህ ረዝሞ ስታየው አይንህ ማለቂያ ሲያጣ እርግጠኛ ሁን፣ እዛ በኋላ አረንጓዴ መስክ አለ። ወኢዛ ረአይተ ልሐብለ የሽተድ ወየሽተድ ገመዱ በጣም ሲወጠር ስታየው ፈዕለም አነሁ ሰውፈ የንቀጥዕ እንደሚበጠስ እርግጠኛ ሁን። ወዕለም እወቅ ማዕደምዓቲ በስማ ከማልቀስ ጋር ፈገግታ አለ። ወማዓል ኸውፊ አምን ከመፍራት ጋር መረጋጋት አለ። ወማዓል ሐብስ እጥላቅ ከመታሰር ጋር መፈታትም አለ። ዓሳ ማ ተራ አላ የዱሙ ወአን ተራ ለሁ ፈረጀን ሚማ አለጀ ብህ ደህሩ እርግጠኛ ሁን መልካም ነገር ከዛ በኋላ ይከተለዋል።